Mas tá ligado? Porque no freestyle é nunca teve Ele é o Reginaldo, eu faço análise tipo o Neme Cê tá ligado nessa vida que é a direção O tio que ele da minha navegação Eu vou rimando, agora é desse jeito O beat se ajeita, agora eu me ajeito Porque agora passa, eu faço desse jeito Tipo ar de quantos vezes te mata eu sou um sujeito E olha, agora é nessa vida que é definido Tá ligado? Porque no freestyle perdido Definido por repetitivo Quando nessa batalha depois o fim é definitivo Oh. Direito Guilherme. de resposta, Reginaldo. Caralho, meu irmão. Como você é louco? Que abusado. Chega rimando, chega rimando. Deixa, então. Ei. fazer uma coisa mais pra mim, você não. Você tá entendendo? Como é que é? A minha também tá. Ele tá fora. Eu mesmo assim falar pra mim, depois eu Mais alto, calma forma mesmo, o dono da sua não entenderam o dono da sua, eu contribuo. O grande causa é esse, o dono da sua, eu contribuo. O grande causa mesmo, se não for dar tudo isso. Boa, Boa! sou mesmo. Vamos que vamos. Voto de gordão. 3, 2, 1, voto pra Guizão. Barulho pra quem gostou da rima do Guizão. Quem gostou da rima do Reginaldo? Foi quase. Foi quase, quase. Dá vai, dá vai. 1 a 0 Guizão. Direito de resposta agora. Mais perto do microfone. Aê! Segundo round, Reginaldo, vai que vai. Melhor fazer o beat. Voltando bem assim, bem assim, bem formado Chega pra como é que fica em cima desses seus esgotos xarope Falando que eu não sei no português, é muito Boa! Boa! Direito de resposta, Guizão! Você tá maluco? Olha só, é minha vez eu faço com amor É difícil de responder, entendi o que você falou Você tá ligado que eu sigo tipo porque cê tá ligado que seu rap é fraco Não adianta, o pensamento é opaco A gente faz gesticulação Porque a minha mente é foda e faz uma articulação A gente vai fazendo agora a improvisada Não articula, somente é atrofiada Cê tá ligado nessa fita Não adianta, porque o beat acaba É isso! Vai! Barulho pra batalha aí pro Reginaldo também que chegou chegando. Vamos lá, primeiro Pedrinho. Voto de Pedrinho, 3, 2, 1. Voto pra Guizão. Barulho pra quem gostou da rima do Guizão. Quem gostou da rima do Reginaldo. Guizão pra próxima